को बुरमे कर लगा आको सुपा कलो के ऊनस तारीख सबके छब्बीस तारीख दोपहर बहुत बिना आगे चलि हेलो मिश्रो काम शिलका अनु भिडियो सब दाखा माजन कुमेश दो पटक शिल आसिन चाहिए पे मैं पड़ लूँ शिल कांका मारा जगह को कांका पे दिए जगह को गेला को अपने कान दिए A few moments later. শ্বিলঙৰ মিচিঙৰ অঞ্চমিলি পিগেলা এডেম্পিনা কাংকান নে জেগা কনলো লংকান বিয়েনে ভিডিঅ' চেম নলো এণ্ড অফ কাতিলা দুটকা লাষ্ট বলো আপকুৰে বুজিয়ে পে সে গেট চেং ওলোক শ্বিলকে কাপেকৰ জেগাটোক গ্ৰাং কৰে গেট দে So taniya Birwalla song ulo gamang ulo direct gariyam pomna kita awat polo pedukbat pomna gaya. ngok silok lengkan peram jaga de bili kanam tani mitu gampe nar bale bo बोलो पे बोलो करा बोलो पे ग्रीन स्टान गिरा नो आपके लिए लंकन भी है सिलो के वीडियो से धमाका होने वाला है नोलो एंडो पे काटेला टूटो का ফাইনেলি গলো সুপার জায়গা সবপা গুপিং এবং কাটক তানিয়ে অডক তানিয়ে লাং গাড়িয়ে গাড়ি লেন কো কাগা লিং মা পিলাং গলো আর আগত পলো ডুকপাত বম দিলা গে গাড়ি সেন গলো সুপার গাড়ি ডক গিলা সুপার গলো মন্দির কারাং অরপ গ্রাক বম মন্দির কারা গাড়ি পার্কিং করক মন্দির কারাং অরপ গুপি পে গলো 10 12 মিনিট কো লাগিদা ভিডিও সব নলো কাতলা রাখ বম তকা গলো লেংকান তেতলা গবম নিয়ে সুপার গলো মন্দির কারাং অরপ গনিন চুরান গেল লেংকান নলো ফাইনেলি চুপা গলো মন্দিৰ কেৰা চপে গপে তাব কা টকা টানিয়ে এতিকো মন্দিৰ কেৰা আছে এতি কাপন জগান সিনেরি এতি কাপন কা টকা গ্রিন সঙ্গে লঙ্কা নিয়ে কাপে কাপে অকন বস্তু সম গপি মোরা এতান কাপে বনা এতান আপন লঙ্কা নিয়ে সে মন্দির কদুম সব নাই আয়ু গুনাম এতে সিনের সিনের কুলিয়ার গিয়া পারে কাটো জায়গা আছে এন্টি ওটান segera sok ke panggungan kami ketir sudah mempunyai atas subvisit karo kerasok kayu lengkan mikron mondir kerasok ke bala ngolok gang kolo pa kaay kumula sampidak kato ka laddoo size का कायम संपिदाक से मंदिर से मूर्ति से काटो का है लडू साइज चौक का ताले सब काट हुआ अंटे कांग करने जगन अरे ऐसे तीस वाला लड़ू सब का सम पिटा कानम तो कौन दुकान है तोलक का दुकान सम को दुकान रंग सम गुरीरान ना काम सम पिटा जगह से दो ही सौ क्या ही पे करूँ ना तुका पे ला लेते के लिए बोले পটককে সে জেগা সে অকল দুন এৰে মোৰ চুপাক লুপিয়ে সে জেগা চক আমি নেম আদি যোগী এমদা পটককে সে তামিলনাডু ষ্টেটৰ পৰিদা তামিলনাডু চক পৰি তামিলনাডু চলো মুলুক আসাম বাহিৰে পটককে পটককে চক কেৰাঙা চক দুনে টানি এসম কাংকাপে গপম না মৰাং মুলো সব গদলম নলো সাতিয়া আইকে সাতিয়া বমসুলাং সে আইপে দোন্দা সবগুলো কোনো নাম দে বহুত দূৰৰ কথা Kan iya, kan gue suka bawahnya. Lu lah kayak mamu, bawahnya sekenggep bawahnya. Suka-suka kalau gue dulu kok. Kan iya, kan tuh. kok. Uh, bawahnya sok cokong sini dulu gue lu Ada empat bawahnya kok deh. Sampinang of Peskan video Silolopa Lakosin Mokbang sa silong ok pas follow video ng video sa kapay dagaso nolo at soko comment bilang. और मोक चैनल सोपा अनुपग्राम तक हमने मोक चैनल से सब्सक्राइब करेगा और डॉक्टर रोई को बेल आइकन से दबाई बिलांग का मोक अब लोग ना वीडियो ना अब तो हमने अगर पे पाप होया रहता और ओके सके आगवा को लोबिए मुलुक ओकोमा मोलक के गला Mumbai relatives so dance india dance little master rock maxo sola dune uluk apun pegu burme ke lagange ako supak kolok ya uno star sok ke 26 tari to pe boot bina agere soli anda rm pila apenge muluk missing tani kele de okomia jaga kele ro gege gege la apun pegu boot bina agere ko ger bote emna o apun ngok missing raga mam kumpado apun pegum boot binan mobile number hoise 9152 9152 last to port to ere number ro pe আপুং লেক লেক মিস কল বিগেলা অরকে নক দুজন আজনাম সিন আপুং মিস কল বিমতে গ দলুং ক বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেল সক মো বিশ্বজিৎ পেগ আপুং অক আজনাম কুম্পা দং গ্লেন ক্রাম সাম ভিডিও গল লঙ্কানে কাতলা দুতকা গ্লেন কুলাম দে চাম ভিডা থ্যাংক ইউ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কাপোৰ কাম লাইকবিলাক শেয়াৰবিলাক আপোনালোকে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ লয় এইবিলাক